Bonjour à tous Alors, aujourd'hui, bah, je vois que Asia. Il me manque pas quelqu'un pour faire la vidéo des Haribo Je vois pas, maman. Elle n'est pas là Aya Alia, nous avons besoin de toi pour faire la dégustation. Euh, ah oh, elle beaucoup, Ça va Ouais, ça va. T'étais où euh, J'étais en train de me cacher. Ah. Ok. Euh, eh ben, on va peut-être pouvoir maintenant commencer la dégustation des bobos Haribo. Alors, c'est quoi, tu vois C'est des œufs au plat. oh. Miam, miam, miam, On va les compter dans un premier temps. Allez. On va en avoir dedans. C'est ça. Mets tous dedans. Mets tous dedans et Asya va les compter. Mets les tous dedans. Voilà. Je vais manger. Ça va déborder. Ça va parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Je je t'entends pas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

80 80 œufs au plat que nous allons avoir le plaisir de déguster. Ouais. Bon, eh ben, allez les filles, dites-moi quel goût ça a. T'en veux goûter Oui, je veux bien. Il pique pas. Non, il pique pas. j'étais c'est l'anniversaire de quelqu'un, il en avait mangé. Non, mais c'est très bon. Hmm. c'est un Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est un goût de médicament. Ouais. Mm, ouais. ouais. Ah, mm, un goût de médicament. Ouais. Un médicament pas très bon. Non. C'est bien. mais mm, je... me dit quelque chose. Mais c'est du fameux faux plat. Hein. Je sais pas ce que c'est. Pourquoi suis recoupe. Avec le blanc, tu vas plus reconnaître. côté Non. Mais ça me fait penser à mes Mélissa. Un chou hum, Genre, ah. j'ai fait en place après moi. Hein. Oh là là. Ah, le blanc. Je l'ai goûté trois euh, Le blanc, il est bizarre, il n'a pas de goût. Ouais, et le jaune, hein. t'as dit que c'était orange, toi euh, le jaune. En même temps, il fait un petit, un petit peu caché orange. Ouais. Je sais pas si c'est pas le sirop qu'on prend. Euh... Oh orange. Un sirop Non, c'est une poudre. Mais ça fait un sirop, oh, je sais plus. Enfin, bon, bref. On a l'impression que c'est un petit peu de médicament. Non, mais c'est bon, j'ai déjà goûté pas mal. non hein. Il y un coup d'orange, mais il est... bien mais un peu. Hein le orange, il a un coup d'orange et le blanc, au goût de médicament. Ah, y a dit l'inverse. le blanc, il n'a pas de goût, et puis le orange, il a un goût de médicament. Moi, j'ai tout mangé d'un coup, donc euh, les deux ont un goût de C'est c'est bien. <laughs> mais l'orange, il est bon, il a un bon goût d'orange. Ouais. Mmh. plus un ça fait tu goûter Non, c'est bon. Je suis pas trop pour ces petits bonbons là. 4 biscuits. On n'a pas le goût derrière Non, je pense pas. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 biscuits, ça fait 8. C'est ça. Nous allons apprendre à compter avec Alia à l'aide des bonbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17. 17. Il y en a plus de 17. Voilà. Ah, hein. <laughs> les bonbons, ça donne soif. les sucres ça... aussi. Alors, c'est salé, oui, ça donne soif. Le sucre, je ne savais pas. Je goûter un dernier. Ah, allez, vas-y, fais-toi plaisir, goûte notre Mais le bien, on sait pas de vous. Non. Hein on dit que ça va <laughs> C'est bien sûr, c'est les autres qu'on goûte comme ça. Euh, J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous avons fait une super bonne dégustation de plat avec euh, notre vieux un mince. Hmm. Nous avons trouvé que hein, le goût était plus côté médicament que bonbon. Voilà. Salut, Nara, N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et abonnez-vous à notre chaîne Merci à tous et à très vite pour une nouvelle dégustation Et aventure Et aventure